Good morning, anche se direi più eh, buon pomeriggio perché ormai sono le 3 meno 10 qui. Mister, master, maestro, o semplicemente, o oh, semplicemente David Lynch. It's February 12. 2022 and it's a Saturday here in Naples, 62 and 6 Fahrenheit around 17 Celsius. Uh, this means that uh, per me assolutamente non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda come in questi giorni, in questo periodo. Sì, io credo proprio ormai eh, stiamo andando verso marzo, si vede, è un periodo più primaverile che, che invernale. Ad ogni modo, fino al sopraggiungere la primavera dirò sempre il fatto che eh, c'è di invitare a vedere il mio video sul freddo che ho fatto a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combattere il freddo. E in tal senso, come sempre, eh, la maglietta a mezze maniche che indosso è indicativa, diciamo, appunto, nel se all'interno di queste è uno dei mm, qualcosa che c'entra comunque all'interno sì, del... per quanto riguarda il video di pensieri eh, ovviamente lo faccio sempre separato da questo anyway as you just see from the window today we have We have per la quinta volta consecutiva, non vorrei sbagliare, those beautiful blue skies and golden sunshine. Infatti luccica proprio vicino a me il sole, proprio qui. Those beautiful. Lo abbraccio proprio, abbraccio il sole. Lo tengo nella mano. Those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way sì, permettetelo, lo abbraccio sempre adesso, visto che ce l'ho proprio vicino. E quindi... Sì, e quindi bene così, speriamo di, di continuare con questo trend. Uh, sì, che dire, in questi... Said this... So, from the mythical window, with the colored curtain, sublime oggi nulla da dire. And it's... Uh, Green roller shooter behind me on the top or in the shot And finally, from a mythical keyboard, Yamaha DGX 640 IPG, IPG 625. Have a great day, in all the people who follow the channel the reports, un saluto veramente a tutti. Aspettate, fatemi baciare questo sole. again, have a great day, all these people, and everyone too.